Hej, jag heter Max. Och jag heter Gustav. Välkommen till Fabels värld, vårt mobila konceptkontor. Vi driver Fabel, en kommunikationsbyrå som jobbar med att utveckla nya metoder för medskapande och deltagande. Det kan handla om spel för att skapa nya kontakter mellan kommun och näringsliv. Museiutställningar där besökarna är med och skapar innehållet. Crowdfunding för kulturskapare där vi länkat samman offentliga medel från regionala kulturbudgetar med folkfinansiering i sajten Crowdculture. Eller arbeta med dans på lunchen som en ny mötesform. Kort sagt, nya sätt att mötas och skapa saker tillsammans. Fabels verksamhet omfattar i nuläget ett tiotal personer men det är bara vi två som sitter i Stockholm. När vi i början av 2014 var på väg att byta från en klassisk kontorslokal till en annan så började vi fundera. Vad är egentligen ett kontor? Och hur väl uppfyller kontoret de behov vi faktiskt har i till exempel det kreativa näringslivet? Under våren och sommaren undersökte vi nya miljöer, olika arbetssituationer och tillsammans med vår designer Susanne Ringström har vi utvecklat Fabels värld vår officett som har allt vi behöver i vardagen. Fabels värld är en unik arbetsstation för två till fyra personer. En trojansk byrå som ger möjlighet att skapa nya relationer. Under ett år kommer vi förflytta oss veckovis mellan kunder, samarbetspartners och nya bekantskaper. Även om förutsättningarna för oss kontorsarbetare har förändrats konstant under många år ser kontoren i stort sett ut på samma sätt nu som på 50 och 60-talet. Det finns 15 miljoner kvadratmeter kontor i Sverige. Ett standardkontor varierar mellan 8 kvadratmeter per person upp till 40 kvadratmeter. Oftast helt utan någon speciell motivering om varför, förutom slentrian och organisationskultur. Vi har fått datorer och andra nya arbetsredskap, men oftast sitter företag och organisationer samlat under samma tak med skrivbord. Vissa har börjat jobba hemma eller på kaféer men när vi väl sätter oss på kontor är det mesta sig likt. Den rutinen vill vi utmana. Vi tror att innovation är ett resultat av relationer. De bästa idéerna föds när vi måste utmanas genom att organisationsstrukturer krockar med varandra och människor möts i nya konstellationer. Därför söker vi nu nya arbetskollegor som gästarbetare i er arbetsvardag. Vi kanske inte jobbar med samma saker men när vi möts vid kaffeautomaten eller i lunchrummet så kommer nya idéer skapas. Om ni tycker det här låter spännande så kommer vi gärna en eller några veckor till er. Skicka ett mail eller ring så kan vi inspireras av varandra. Har ni inte plats för oss så kan ni alltid tipsa någon annan. Välkommen till Fabels värld.